Hi. Hi. You the prince, you the prince. MC Soldier, MC Soldier. Yeah. Yeah. I'm John. on am John. I'm true. I'm true. i Rap Taura, Rap Taura. Ha ha. Ha ha. Motherfuck, motherfuck. Put his mic down. Put his mic down. Yeah. Yeah. Je m'appelle Ginia, MC Baby Cola Atta N'éclenché brava la guerre, déclenché l'esclavage Je suis maigre, انا الماكر خوش فانكر ما تجيني الصاحب نطلع سير مون براح je je dis fettira. واحد ما عاوني المزية جو با تربحها معايا العيب باها جو بو با أخي غبنا قلت ردنا هدرت رجعنا إليك العودة الدخلة مقودة دون عودة للوراء تروى لا تر اسمونا احنا تي ام سي توجور اون فورس مع ظانك انمي انمي هدرو زادوا حرز وانا بيهم على بالي لا بالك وعلى بالي شكون احنا وشكون هما اوني مونوبول طالع طورا الي امسي ما قال تحكي لي ولا همومك تشكي لي امسي ما قال تحكي ليه ولا همومك تشكي لي ما ظفرت كانيك السوا هكا الرفة تاع القلوى بيها ناجامي نتقوى بيتش تسمعو تتكلمى ام سيدي قاش تسمعو تحت مكلارات مرفك كانيك السوا هكا الرفة تاع القلوى بيها ناجامي نتقوى بيتش تسمعو تتكلمى ام سيدي قاش تسمعو تحت مكلارات هاي ام سي جا كي اي ان جي في الراب وين ما تروح تلقاني نيو سكول مبدا الي ديس مود نرابي قولي برك خو العراك حاسدني شكيت عقلك اون ديدي كابي زيد الساوند درك تفهم مني عقلي طاير في دي ستيلو ندير به طفاح فاير هذا الراب الطاورة سوقه راسي عالي عليك خو مالا غير عصي في هاد الدومان معايا ما عندك وين دي با با با با با با سي Where you doing motherfucker معايا ما عندك وين هيك زيستي بيك واللي فيك فيك راب صعيب عليك خو بيتشز مايك داون ماذا فاكن غير اخطيك line of road من نورث the scene من last to the west We are always the best I'm saying down boom rata ta ta ta Hi Arrow MC Soldier K I N G أنا هنا لكي أبين حضوري